Bonjour à vous, futurs pumistes Pourquoi parle-t-on déjà de Pima comme une grande innovation dans le monde de la guitare Aujourd'hui, nous allons vous expliquer ce qu'est Pima et pourquoi, en tant que guitariste ou futur guitariste, Pima est fait pour vous. Pima, comme son nom l'indique, est une méthode d'apprentissage et de perfectionnement pour tous ceux qui jouent avec les doigts. P pour le pouce, I pour l'index, M pour le majeur, A pour l'annulaire, ce qui fait Pima. Entre nous, imagine-t-on un sportif, amateur ou professionnel, ne pas faire d'échauffement, de répétition de gestes ou d'étirements, bref, en quelques mots, faire sa technique, ses gammes. Et pourquoi nous, guitaristes, on ne pourrait pas exactement faire la même chose et surtout avec plaisir Si vous êtes régulier, Pima fera de votre main droite un véritable moteur en développant à 100% chacun de vos doigts. Que vous soyez tout débutant, élève en conservatoire ou en école de musique, enfant, adulte, autodidacte, concertiste, ou que vous rêviez de ressortir votre guitare et d'en rejouer, Pima est fait pour vous. Que vous jouiez de la guitare classique, de l'acoustique, de la folk, de la flamenca, de l'électrique, Pima est votre allié et vous fera progresser. D'accord, mais comment ça marche Pima est une méthode progressive avec 5 niveaux différents. Débutant, moyen, supérieur, expert et légende. Deux fois par mois et pour chaque niveau, Pima vous proposera une formule main droite unique et quatre manières différentes de la jouer. Chaque combinaison est présentée dans un domino où vous verrez très précisément quel doigt joue sur quelle corde. Et pour les plus curieux, vous choisissez un domino et vous laissez libre cours à votre imagination pour créer vos propres mélodies. Et ça, ça s'appelle de l'impro. Comme nous savons que très peu de guitaristes travaillent effectivement leur technique parce que c'est plutôt rébarbatif et pas très amusant, Pima a relevé un défi, le 100% plaisir. C'est en cela aussi que Pima est ludique. Elle est musicale. Pima vous propose chaque année, tout niveau confondu, plus de 1000 courtes mélodies originales que vous pourrez jouer autant de fois que vous le souhaiterez pour votre plus grand plaisir et celui de vos proches. Attends, c'est super ça, mais ça ne concerne que la main droite Et non, vous développerez également votre main gauche et obtiendrez avec Pima une connaissance parfaite du manche adaptée à chaque niveau. En fait, vous obtiendrez une maîtrise totale de l'instrument en lui-même. Et ce n'est pas parce que vous avez un professeur que vous ne devez pas travailler régulièrement votre technique. Au contraire, travailler avec Pima va décupler votre jeu, vos capacités de déchiffrage et votre mémorisation. Le travail avec votre professeur deviendra alors plus efficace et plus qualitatif. Avec Pima, vous gagnerez du temps. C'est cool ça Et si je suis tout seul, sans professeur Pima est aussi fait pour vous. Vous trouverez sur le site, dans le coin des débutants, des petites vidéos de 2 minutes qui vous expliqueront très précisément comment faire pour prendre en main l'instrument. Et pour les niveaux débutants et moyens, vous recevrez le son des mélodies à jouer avec les PDF. Et bien sûr, la communauté d'Épimistes sera présente sur les réseaux pour vous accompagner. Le plus important dans tout ça, c'est qu'avec Pima, vous allez développer votre technique et que vous serez capable de jouer des morceaux adaptés à votre niveau, quel que soit votre style de guitare, classique, flamenca, folk, acoustique ou électrique. Alors n'attendez plus et venez tenter l'aventure Pima. Et surtout, n'oubliez pas, take, fun